Mirzə İbrahimov Gələcək gün Romandan parçalar Bütün günü hər tərəfə od əliyən günəş təzəcə batmışdı. Firidun xırmanın qırağında hələ döyülməmiş buğda tayasının yanında uzanmışdı. O, isti gün və ağır zəhmətdən sonra gözünü mavi boşluqlara dikib düşünürdü. Firidunun gözlərində həyatın ağır və əzablı səhnələri canlanırdı. Uşaqlığı, ata və anasının ölümü, Tehran həyatı, sonra Təbriz. Bu xatirələr içərisində nədənsə Tehranın əsl cəhənnəm andıran isti günləri və boğucu axşamları xəyalımdan çəkilmirdi. Feridun orada həmişə özünü qəfəsdəki quş kimi hiss eləyirdi. Bu xatirə qarşısında ona Azərbaycanın ağaclı və sulu kəndləri, yazda yaşıl xalı döşənmiş kimi səfalı çəmənləri və dağları həqiqi bir cənnət kimi görünürdü. O, çaxmaq qığılcımı kimi ani olaraq qəlbində baş qaldıran bu məhəbbətlə təzəcə biçilmiş, taxıl qoxusu verən yumşaq və doğma torpağı qucaqladı. Özünü ona sürtdü. Gözlərindən iki damcı yaş süzülərək yerə düşdü. Firidun Təbrizin qərbində, Səhənd dağının ətəklərinə düşmüş bağ-bağatı və dadlı meyvələri ilə məşhur Azər şəhərdə anadan olmuşdu. Bir tərəfdən Urmu gölü, o biri tərəfdən daima başı qarlı Səhənd dağı silsiləsi ilə əhatə olunmuş Azər şəhər təbiətin gözəl və səfalı yuşələrindən biridir. Firidunun atası Təbrizin tacirlərindən birinin Azər şəhərdəki malikanələrində bağbanlıq eləyərdi. Firidun xırda bir daxmada dünyaya gəlmişdi. Bu hündür divarla hasarlanmış, göz işlədikcə uzanan bağın darvazaları yanındakı iki gözlü palçıq daxma idi. Feridunun atası da, babası da burada doğulmuşdu. Anası hər il mart ayında Novruz bayramı qabağı daxmanın qapı pəncərələrini çöl divarlarına ağardar, içəridəki yırtıq kilim və yorğan döşəyi çırpıb təmizləyərdi. Belə yoxsul yaşasalar da onlar özlərini xoşbəxt hesab eləyərdilər. Bir tikə çörək üçün hələ onların nəslindən heç kəs başqasına əl açmamışdı. Pis yaxşı hər il qışı yaza çıxarır və beləliklə aclıq nə olduğunu bilməzdilər. Bu yaşda artıq Firudun atasının əlinin altında işləyir, meynələrin dibini boşaldır, ağacları peyvənd edə bilirdi. Yay ayları Azər şəhrə gələn ərbab uşaqlarından o əlifbanı da öyrənə bilmişdi. Atası onun vərəqləri cırılmış birinci sinif kitablarındakı hekayələri höccələyərək oxuduğunu gördükdə alnından öpmüş və iftixarla bu uşaqdan bir şey çıxacaq demişdi. Hətta o bir qədər pul yığıb Firidunu Təbrizə və ya Tehrana oxumağa göndərmək fikrinə düşmüşdü. Lakin tezliklə bu xəyalından əl çəkməli oldu. Tehrana köçən köhnə tacir Azər şəhərdəki malikanəsini satdı Yeni ərbab çox qəribə xasiyyətə malik idi. Onun hərəkət və davranışlarında, insanlara münasibətində möhkəm və sabit heç bir şey yox idi. O gah qarşısına çıxan hər şeyi vurub dağıdacaq bir dəli, gah da hər şeyə laqeyd münasibət bəsləyən sadəlöv bir sarsaq kimi hərəkət edirdi. 12 yaşlı oğlu isə atasının əksinə olaraq çox aydın xasiyyətə malik idi. Bu dalaşqan, vurub sındıran, ağlayan, qəhqəhə çəkib gülən zırrama bir dəli idi. Ərköyünlük və kütlüyün bir nümunəsi olan bu uşaqda ağıl və düşüncənin əlaməti belə yox idi. Dörd il məktəbə getməsinə baxmayaraq, o hələ də əlifbanı öyrənə bilməmişdi. Əlinə gələn şeyi vurub sındırar, istədiyi adamın başına çırpar, üzünə tüpürərdi. Heç kəs ona bir söz deyə bilməzdi. Bağa köçdüklərinin üçüncü günü o Firudunu gizlənpaç oynamağa çağırdı. Beşcə dəqiqə keçməmiş dəcəlliyə başlayıb bir kötüyü Firudunun başına indirmək istəmişdi. Firudun kötüyü onun əlindən almış və qarnına bir təpik vurub yerə sərmişdi. O, motal kimi yıxıldığı yerdə düşüb qalmışdı. Nəriltisinə həyətə qaçışan adamların içində ərbab da vardı. Ərbab gözü qızmış dəvə kimi özünü Firudunun üstünə atmışdı. Lakin Firidun cəld arxın o tayına atladıqda ərbab da üzü üstə yerə dəymişdi. Ay uşaq, tutun bu vələdüznanı! Nökərlər Firidunun dalınca tökülüşmüşdülər. Firidun ağacdan ağaca yer kimi uçaraq hasarı o taya aşmışdı. Bu zaman yerindən durub ətəyini çırpan ərbab Firidunun atasını yanına çağırmışdı. Ay kişi, sənin gözündən xəyanət tökülür. Firidunun atası pambıq kimi ağarmışdı. Ağa, 100 ildir bu torpaqda qulluq eləyirik. 10 sənin kimi ərbab yola salmışıq. Heç biri də bizdən xəyanət görməyib. Yox, sən xain adamsan, şələşüləni yığışdır, buralarda izin tozun da qalmasın. Ferdunun atası başqa bir yerdə işləmək istəmişdi. Lakin əvvəla bir ərbabın qovduğu adama başqa ərbablar iş vermək istəməmişdilər. İkincisi də həmin ərbab Azər şəhərdən çıxmasa, işin uzun sürəcəyini kişinin qulağına çatdırmışdılar. Elə o güncə Firidungil doğma torpağı tərk etmişdilər. Azər şəhərdən ayrıldıqları gündən Firidun ata və anasının üzündə dərin bir kədər görürdü. Onlar çox fikirli idilər. Zahirən təmkinli və mülayim olmağa çalışsalar da, gizlin istirab və əndişələrini gizlədə bilmirdilər.'' Firidun xüsusən anasının çox sıxıldığını hiss eləyirdi. Arvad torpaqdan qoparılmış bənövşə kimi hər an, hər dəqiqə şikayət etmədən sakitcə saralıb solurdu. Bir gecə uzun yoldan sonra hansısa bir karvansarada şirin yatdıqları zaman laylaya oxşar bir ağlama səsinə Firudun yuxudan ayılmışdı. Anası onun başını dizi üstə alaraq oturmuşdu. Firidun dərhal anasının boynuna sarılaraq bərk yatmış atasını oyatmamaq üçün yavaşcadan "Anacan, ağlama. Sən Allaha ağlama." demişdi. O gündən anası bir daha ağlamamışdı. Lakin hər gün bir az da çox saralmağa, solmağa başlamışdı. Qüssə onun içini yeyirdi. Tehrana atıldıqlarının üçüncü ayı elə beləcə sakit bir şam kimi arvad sönüb getdi. Bu Firidunun həyatında ən ağır xatirələrdən biri idi. Tehranda onlar çox çətinlik çəkdilər. Bir neçə gün bazar ayağında qaldılar. Sonra kiçik bir otaq kirayə etdilər. Atası iş tapa bilmədiyi üçün getdikcə əndişələri artırdı. Lakin xoşbəxtlikdən o xudmanı bir bağı və həyəti olan yaxşı bir adama rast gəldilər. Bu, atababa Tehranlı olan təqribən 65-70 yaşlı qoca bir müəllim idi. Firudunun atası bir ilin ərzində bağın səliqəsini dəyişdi. Yeni ağaclar saldı, yaxşı güllüklər düzəltdi, cürbəcür peyvənd etdi. Müəllim ondan çox razı qaldı. Birinci aylar Firudun atasına kömək edərdi. Lakin bu səadət uzun sürmədi. Tehrana gəldiklərinin üçüncü yayında Atası qarın yatalağı ilə naxoşdadı və naxoşladığının 7-ci günü xəstəxanada vəfat etdi. Firidun tək qaldı. Təbiətən və tərbiyəsinə görə insanpərvər olan qoca müəllim onu küçələrə atmadı, oxutdu. Şəhərdə minlərlə yetim və başsız uşaqları görən Firidunun qəlbi bu müəllimə ömrü boyu unutmayacağı bir minnətdarlıqla dolu idi. Ögey qardaşı uşaqlarından başqa Heç kəsi olmayan bu müəllim xəyalpərvər bir adam idi. O dünyadakı bütün fəlakətlərin səbəbini cəhalətdə görürdü. Firidun bir il Təbrizdə işlədi. İkinci ili bu qərara gəldi ki, başqalarının gözünü açmaq üçün hələ daha artıq biliyə möhtaçdı. Buna görə də Darülfununa daxil olmaq fikri ilə Tehrana qayıtdı. İlk əvvəl ona atalıq etmiş qocanın yanına getməyi özünə borc bildi. Böyük həyətin taxta qapısındakı dəmiri döydü. Tezliklə qapı açıldı və qabağına tanımadığı bir adam çıxdı. Üsbaşından nökərə oxşayan bu adam Firidunun həyəcanlı suallarına qarşı laqeyd və adi bir səslə müəllimin 6 ay qabaq öldüyünü və mülkünə qardaşı uşaqlarının sahib olduğunu bildirdi. Bir anda sanki böyük bir şəhər Firiduna tamamilə yabancı və düşmən göründü. Qoca müəllimin ata və anasının qəbrini ziyarət etdikdən sonra Təbrizə qayıtmaq istədi. Lakin tezliklə bu fikirdən əl çəkdi. Yayda Təbrizdə nə edə bilərdi? Kəndə dayısı Musa kişinin yanına getməyə qərar aldı. Yayı orada işlər və payız üçün bir şey düzəldib Tehrana qayıdardı. Gecə öz pərdəsini yığıb gedir, dan yeri sökülürdü. Firidun Musa dayısının Allahu Əkbər səsinə yuxudan ayıldı. Hava sakit idi. Axşamdan əsən meh gecə yarısı kəsilmişdi. Buna baxmayaraq çöllərdən, təpələrdən, hələ biçilib qurtarmamış və başını aşağı dikmiş zəmilərdən yüngül və sərin bir hava otların eyni, sümbüllərin qoxusunu xırmana gətirirdi. Nə üfüqlərdə, nə də göy üzündə bir tikə bulut yox idi. Mavi boşluqlar göz işlədikcə uzanıb gedirdi. Gündüz çox his olacaqdı. Firidun qalxıb üst başını təmizlədi. Gecənin ayazında buz kimi olmuş külcənin suyu ilə əl üzünü yudu. Sanki ona yeni bir həyat gəldi. Balaca ot tayasının yanında gövşəyən öküzləri gətirib vələ qoşdu. Özü də vəlin üstünə çıxdı. İlk dəfə Musa kişidən eşitdikdə ləzzətdən qəhqəhə çəkib güldüyü sözlərlə öküzləri səslədi. Ha, ha, dədəm sənə qurban, ha! Firidun Vəlin üstündə idi. Sübdən işləyən və istidən üzülüb taqətdən düşmüş öküzlər zorla hərəkət eləyirdi. Firidun özü də bərk yorulmuşdu. Musa dayı, Şəhriyər xala və uşaqlar da işləyirdilər. Onlar sovuq atır, taxılı xəlbirləyir, xırmanı təmizləyirdilər. Ayaz sovruq atan atasına kömək edirdi. Musa kişi məhəbbət və ümid dolu nəzərlərlə ona baxıb, düşmən toxmağıdır, Allah saxlasın deyirdi. Bugün sabah yekə oğlan olub əlimdən tutacaq. Bu sözləri eşidən uşaq daha da ciddiyyətlə işləyir və atasının onu böyük yerinə qoymasından sevinirdi. Birazdan Firudun yorğun halda tərdən islanmış öküzləri açaraq ot tayasının kölgəsinə gətirdi. Musa kişi yaş ot bağlarından birini açıb onların qabağına tökdü. Hə, dədəm sizə qurban deyib boyunlarını tumarladı. Gülnaz saxsı bardaqdakı qatıqdan mis kasaya töküb ucu yeyilmiş taxta qaşıqla çalmağa başladı. Onun içinə çörək, göy soğan, xiyar və bulaq yarpızı doğradı. Yenə taxta qaşıqla çaldı. Küzədən su töküb ovduq düzəltdi və Musa kişi ilə Firidunun qabağına qoydu. Onlar sükut içində ovduqdan biraz yemişdilər ki, Həsən Alının çığırtısını eşitdilər. Köməyə gəlin! Köməyə gəlin! Kafir məni öldürdü! Yerlərindən sıçrayıb onun yanına qaçdılar. Həsən Alı balağı dizindən azca aşağı bez tumanını bərk-bərk buduna sıxaraq qışqırırdı. Gürzə çaldı! Gürzə çaldı! Gürzə onun yalın ayağının dalından topuğundan çalmışdı ilan dərzlərin arasında yatmış imiş. Həsanalı su küzəsini götürən yerdə üstünə atılmışdı. Kişi ümidsizlik içərisində özünü itirmişdi. Nə etmək lazım olduğunu bilmirdi. Arvadı və altı uşağı bir-birinə qarışaraq ah fəryad qopartdığından kişinin vahiməsi getdikcə artırdı. Musa kişi Həsanalının dizdən aşağı qıçını sarıdı. Qatıq, qatıq deyə uşaqlara döndü. Qatıq yox idi. O çaparaq kəndə tərəf yollandı. Atın belində xırmandan uzaqlaşan Mübaşir Məmmədi harayladı. Mübaşir çiyninin üstündən ona tərəf baxıb atı məhmizlədi. Musa kişi ondan imdad olmayacağını görüb qayıtdı. Həsənalının qıçı şişməyə başlayırdı. Musa kişi kəndə gedib gələnə qədər gec olacağını düşünərək onu eşşəyin belinə sarmaq istədi. Lakin Həsənalı etiraz etdi. Getdikcə şişi artan qıçını göstərib təcili əlac istədi. Arvad və uşaqlar baş gözünü yola-yola nalə eləyirdilər. Firidun, Musa dayı, həkim, həkim tap deyib səsləndi. Musa kişi əlini havada oynatdı. A, rəhmətliyin oğlu, bu xarabada həkimin nə işi var? Artıq şiş xeyli yuxarı işləmişdi. Bunu görən Həsənalı nə isə qəti qərara gəlirmiş kimi üzünü Musaya tutub dedi. Bircə xəncərdən zaddan tap. Dizdən qıçımı kəsmək lazımdır. Heç kəsin əli gəlmədi. Həsənalı üzlərdəki donuqluğu görüb təlaşla səsləndi. Nə qədər gec deyil, kəsin. Baltayla da olsa kəsin, dedi və əsəbiliklə arvadına tərəf səsləndi. Nə şivən qoparmısan, Kiri, o uşaqların da səsini kəs. Bir anda uşaqlar da, arvad da sustu. Hardansa iti bir balta tapdılar. Həsənalı qıçını xırmanın ayağındakı uzunsov daşın üstündən aşırdı. Vur, bircə zərbə ilə üz. Kim baltanı qaldırdısa, of, əlim gəlmir deyib yerə qoydu. Şiş artıq dizə yaxınlaşırdı. Həsənalı bir də ufultu ilə ağlayan arvadına və uşaqlarına təpinib, üzünü kənarda durmuş bir kəndliyə tutdu. Qəssabalı, niyə durmusan? Mənim ölümümü ki istəmirsən, Götür baltanı çırt bura. Qəssab alı bir söz deməyib, adamları itələdi və baltanı götürdü. Hərliyib qaldıranda hamı başını yana tutdu. Bir zərbə ilə Həsən Alının qıçını dizdən üzüb kənara atdı. Tez əski yandırıb basın, dedi. Yaşarmış gözlərini sıxaraq cəld uzaqlaşdı. Firidun da dayana bilməyib, qəmgin bir halda xırmanlarına döndü. Şikəst Həsənalının və onsuz da ehtiyac içərisində əzilən uşaqların gələcəyini düşündü. Bədbəx millət, bədbəx millət deyib köksünü ötürdü. Öz-özünə, kənddən qaçmaq lazımdı dedi. Burada dərddən, qüssədən başqa bir şey yoxdur. Kənd bir-birinə dəymişdi. Xırmanlarda, evlərdə, küçələrdə, bulaq başında, çay qırağında eyni sözü danışırdılar. Bir-birinə rast gələn kəndlilər ayaq saxlayır, durub dərdləşir, nə etməli deyə bir-birinin üzünə baxır və ümidsizcə başlarını sallayıb gedirdilər. Heç kəs bu suala cavab tapa bilmirdi. Nə etməli? Heç kəs nə etmək lazım gəldiyini bilmirdi. Amma hamı narazı idi. Hamının ürəyi dərddən, qəzəbdən partlamaq dərəcəsinə gəlirdi. Uşaqdan böyüyə hamının, bütün kəndin qabağında bir sual durmuşdu. Nə etməli? Lakin bu suala cavab tapacaq bir adam yox idi. Bu sual Firdunu da düşündürürdü. O yeriyəndə də, yatanda da, su içəndə də bu suala cavab tapmağa çalışırdı. Nə etməli? Kəndə böyük ümidlə gəlmişdi. Elə düşünürdü ki, qış xərcini özü ilə aparacaq. Musa kişiyə kömək etməklə özü də kürək dərdi çəkmədən Darülfununda oxuya biləcəkdi. İndi bu ümidlər hamısı boşa çıxırdı. Bununla belə o özündən artıq kəndlilərin halına yanırdı. Çünki o canına cəfa basıb oxuya-oxuya tacir uşaqlarına dərs deyər, necə olsa güzəranını təmin edərdi. Onu düşündürən tanış olduğu, evlərinin içinə qədər, sandıq və xurcunlarına qədər bələd olduğu, qarşısında bir sürü lümlüt körpəsi civildəşən kəndlilərin halı idi. O bütün ümidini, bütün gələcəyini bu ilki məhsula bağlamış Musa kişilərin və Həsənalların yetimlərinin halına yanırdı. Ürəyini dağlayan da bu idi. Mübaşir Məmməd məhsulun bölünməsi haqqında ərbabın yeni şərtini kəndə gətirdiyi saatda gözlərindəki ümid sönmüş, Üzlərdəki şadlığı bir qüssə və əzablı bir fikir əvəz eləmişdi. O vaxtdan da bu ağır sual ortalığa çıxmışdı. Nə etməli? Kəndlilər hamısı böyük bir xırmanın yanına yığılmışdı. Dayanın dibində köhnə kilimlərdən çadıra oxşar bir şey düzəltmiş və içinə kürsü qoymuşdular. Kürsünün də üstünə xalça döşənmişdi. Orada Zahirlərindən çox görkəmli ağalara oxşayan 4 nəfər oturmuş və Mübaşir Məmmədlə Əli Əmniyyət başı qabaqlarında əmrə hazır durmuşdu. Yanlarında iki başqa əmniyə də vardı. Kəndlilər 15-20 addım aralı halay vuraraq onları əhatə etmişdilər. Musa kişi maraqlı kütlənin içərisinə girmək istəyən Firudunu qarşıladı və yavaşca qulağına pıçıldadı. Ərbab özü gəlib. Ağey Hikmət İsfahani. O burada nə eləyir? Tehranı buraxıb bura niyə gəlib? Nə bilim, deyirlər ki, qonaqlarını götürüb yaylağa çıxıb, səyahətə gəlib. Yolu burdan düşüb, Mübaşir Məmməd çəkib gətirib kəndə. Firidun adamların arasında özünə yer elədi. Belə ki, həm kəndliləri, həm də ağaları rahatca görə bilirdi. O uzun boylu, canlı və bütün boynuna ət basmış Hikmət İsfahanini diqqətlə süzdü. Ərbab qaya kimi susub durmuş kəndlilərə baxırdı. Bu sükutun altında qəzəb və nifrət hiss etmiş, özünü vahiməli göstərməyə çalışırdı. Qaş qabağını sallamışdı. O kəndlilərdən qorxur. Bu lal kütlənin hərəkətə gələndə sel kimi yolu üzərindəki hər şeyi yuyub aparacağını hiss eləyir, deyə bir fikir Firidunun başından keçdi. Hikmət İsfahani ağır sükutu pozdu. O farsça danışırdı. Ağır və dərin bir sükut içində kəndlilər bir-biri ilə baxışdılar. Kim isə, ağa nə buyurdular, qanmadıq, dedi. Bizi də başa salın. Mübaşir Məmməd əyilib Hikmət İsfahaninin qulağına pıçıldadı. Hikmət İsfahani üz-gözünü bir az da turşudub, Mübaşir Məmmədə başı ilə razılıq əlaməti verdi. Mübaşir Məmməd üzünü cəmaata tutdu. Ağa buyurur ki, insaf və ədalət naminə gərək məhsul onların buyurduğu kimi bölünsün. Başqa heç cürə yoxdur. Gərək beşdə birini siz, beşdə dördünü ağa özləri götürsünlər. Çünki ağanın özünün də xərci çoxdur. Dövlətin vergisi var, məmur var, nökər var, hamısı ağzını açıb yemək istəyir. Kəndlilərin arasından etiraz bildirən bir uğultu keçdi. Hər yerdən bir səs gəldi. Bəs əvvəlki söz nə oldu? Bizim balalarımız torpaq yesin, ölsək də 5-dən 2 götürəcəyik. Bu hayku içərisində kütlə hərəkətə gəldi. Onunla ağalar arasındakı dairə xeyli daraldı. Hikmət İsfahaninin əsəbləşdiyini görən əmniyyət tüfəngin qundağı ilə cəmaatı geri oturtdu. Mübaşir Məmməd cəmaata qışqırdı. Bir sakit olun, bir sakit olun. Qoyun sürüsü kimi bir-birinizə dəyməyin. Firidun Musa kişinin üsyankar bir sifətlə Hikmət İsfahaninin qabağında durduğunu gördü. Üç uşağını sağ tərəfinə, Həsənalının altı yetimini də sol tərəfinə düzmüşdü. O, Hikmət İsfəhaninin qarşısında iki qat əylərək, Ağa, dədəm sənə qurban, dedi. Bu tifillərə bax, bizə yazığın gəlsin. Bax, görürsən ki, boğazları çöpdən nazik, qarınları tuluq kimi şişib. Niyə? Ac qalmaqdan, çirkli su içməkdən, əyinlərini də ki, Allaha şükür görürsən, çılçılpaqdır. Bizə yazığın gəlsin ağa. Hamımız bu gündəyik. Mübaşir Məmməd yenə əyilib Hikmət İsfahaninin qulağına nə isə pıçıldadı. Hikmət İsfahani Musa kişinin üstünə qışqırdı. Heç utanmırsan kişi? Üç ildir su pulunu vermirsən. Bir söz demirəm. Bu da yaxşılığın əvəzidir. Musa kişi yalvardı. Ağa, dədəm sənə qurban. Hər il verirəm, qurtarmaq bilmir. Mən verdikcə o artır. Bir dəfəlik ver, müamiləsi üstünə gəlməsin. Neyniyək ağa, verərəm. Sən bu il bizə rəhm elə. Bu tifillərin boğazını kəsmə. Biz də borcundan çıxarıq. Allah kərimdir. Hikmət İsfihani yuxarıdan aşağı nifrətlə ona baxdı. Yenə var? Yoxsa hamısı budur? Qanmadım dədəm sənə qurban. Nə buyurdun? Mübaşir Məmməd dilləndi. Ağa buyurdu ki, övladın yenə var, yoxsa hamısı bulardı? Musa kişi ciddiyyətlə cavab verdi. Bu üçündən başqa biri də var. Yekə qız uşağıdır. Həya elədim, gətirmədim. Bəs bu altısı kimindir? Ağa, başına dönüm, yetim kimi bir şeydilər. Dədələrini ikicə gün əvvəl elə burdaca ilan çaldı. Qıçını kəsməli olduq. İndi əlil-zəlil yatır evdə. Bu yetimlərin ruzusini kəsmə, ağa, rəhm elə. İmam Rıza yolçusu kimi zəhləmizi tökmə, kişi, yana çəkil. Allahdan qorx, ağa. Fağır çörəyini yemə, Allahdan qorx. Mübaşir Məmməd Hikmət İsfəhaninin qulağına tərəf əyildi və yenə nəsə pıçıldadı. Hikmət İsfəhani ayağa durdu. Kişi, yəni sən Allaha zada inanmırsan, deyə Musa kişinin yaxasından yapışdı. Əstağfurullah ilə, dədəm sənə qurban, əstağfurullah ilə, ağzın quruyar. Yox, inanmırsan deyirəm. Sən Allaha inansan, gecə dəcələnmiş buğdanı xırmandan oğurlayıb evinə daşımazsan. Musa kişi heyrətlə cəmaata baxdı. Cəmaat yerində qurumuş kimi durmuşdu. Buyur, dədəm sənə qurban. O buğda, o da sən. Gecə necə dəclənib, elə də durur. Cəmaat Musa kişinin xırmanına tərəf hərəkət etdi. Mübaşir Məmməd qabaqda, dalınca Hikmət İsfahani və onunla gələn başqa üç nəfər gedirdi. Musa kişi balaca uşaqları da yadından çıxarıb hamıdan qabaq xırmana tərəf qaçırdı. Xırmana çatdıqda hamını heyrət aldı. Doğrudan da piramida buğdanın dəci pozulmuşdu. Hikmət İsfahani Musa kişinin boynundan aşağı basıb dağılmış buğdanı göstərdi. Hə, bu nədir? Bu nədir? Musa kişi dəli kimi bir buğdaya, bir də Mübaşir Məmmədlə Əli əmniyyət başına baxıb qışqırdı. Cəmaat, inanmayım, Bu buğdaların hamısını əlimizdən almaq üçün bir bəhanədir, yalandır. Hikmət İsfahani qızardı. Deməli, sən dəci pozmamısan, hə? Xeyr, Allah bilir ki, mən dəci pozmamışam. Yaxşı, onda yoxlayacam. Qurana əl bastıracam. Cəmaat kənara çəkildi. Sofi İranpərəz 7 addım sayıb torpaqdan küt bir qalaq qayırdı. Quran əlində onun yanında durdu. Camaat gərgin bir vəziyyətdə Musa kişiyə baxırdı. Firidunun da nəzərləri onda idi. Onun gözlərində ağır bir peşmançılığın izləri vardı. Hikmət İsfahani soruşdu. Hə, de buyur. Andiç sözü qurtaraq, dedi. Musa kişi qışları əsə-əsə üç addım atdı. Dördüncü addımda dayandı. Dönüb Hikmət İsfahaninin qışlarına qucaqladı. Ağa, mənə rəhmin gəlsin. Çevir məni balalarının başına, hamısını götür get. Heç şey istəmirəm. Hikmət İsfahani ayağı ilə onu itələdi. Yox, belə dinsizləri cəzasız qoymaq özü Allahın yanında böyük bir günahdır, dedi və üzünü əli əmniyyət başıya tutdu. Kəndir gətirin, bu dinsizi ağaca sarıyın 200 çubuq. Əli əmniyyət başı o biri iki əmniyyətə baxdı. Qaşını tərpətdi. Əmniyyələr tez hərəkət etdilər. Heç kəs səsini çıxarmırdı. Musa kişi ölü kimi başını sallayıb durmuşdu. Firidun ona baxır və tərəddüd içərisində düşünürdü. Onun dəci pozub taxıl uğurladığına inana bilmirdi. İndiki hərəkətlərini də anlamaqdan aciz qalmışdı. Əmniyyələr Musa kişini ağaca bağlayıb, yaş söyüd çubuqlarını onun lüt bədəninə çırpmağa başladılar. Musa kişi ağrılara dözməyə, inildiyib ağlamaqdan çəkinməyə çalışırdı. Firidun onun işgəncədən eybəcər hala düşmüş üzünə, qurumuş dodaqlarına baxdıqca gözləri dumanlanan kimi oldu. Səriyə xalanın və körpələrin naləsi qulağına çatdı. "Dayanın! Vurmayın!" dedi. Onda günah yoxdur. O bulağa su gətirməyə getmişdi. Mən vəli qoşmaq istəyəndə ayağım xəlbirə ilişdi. Buğdanın üstünə yıxıldım. Dərc pozuldu. Onda günah yoxdur. Kəndlilər dirçəlmiş kimi dərindən nəfəs aldılar. Hikmət İsfahani üzünü Sufi İranpərəsə tutdu. Yeri, yeddi addım say. Sofi İranpərəs yenə yeddi addım saydı yenə əlində Quran torpaq qalağının yanında durdu. Firidun qətiyyət və cəsarətlə yeddi addım yeriyib torpağı dağıtdı. Qurana əl bastı. Bu Quran haqqı düz deyirəm. Cəmaatdan sevinclə dolu bir səs çıxdı. Musa kişini açıb paltarını özünə verdilər. Firudun qayıdıb Hikmət İsfahaninin qarşısında durdu. Ağa dedi, sizin əvvəlki sözünüzü pozmağa haqqınız yoxdur. Bu gərək şərafətinizə də sığmasın. Necə danışmışıq, elə də gərək məhsul bölünsün. Torpaq sizindir, bir pay. Su sizindir, iki pay. Mal sizindir, üç pay. Toxum bizimdir, bir pay. Bax, bu əl, bu zəhmət bizimdir, bu da bir pay. Elədi iki pay. Deməli, beşdə üçü sizin, beşdə ikisi bizimdir. Kiçik bir fasilədən sonra səsini ucaltdı. Ya öləcəyik, ya da bir punza artıq verməyəcəyik. Hikmət İsfahani qışqırdı. Xeyr, torpaq iki paydı. Mən hələ xışı, vəliq, şananı demirəm. Məyər onlar yerdən çıxır? Onları üstünə gəlsən, gərək sizə 5də 1 yox, 6da 1 verəm. Bağışlayasız ağa, bağışlayasız. Onlar malın üstündə gedir. Torpaq da bir paydı. Rəiyyətin başına bu müsibəti gətirmək olmaz. Rəiyyət də adamdır. Gədə, sən nə ki sən? Deyəsən, sənin fikrin köhnə bazara təzə nıx qoymaqdır. Bağlayın bunu o ağaca, yüz çubuq. Bayaqdan bəri Firuduna baxıb dişlərini qıcıyan və Mübaşir Məmmədlə nə isə danışan Əli Əmniyyət başı bığlarını işdi. Əmniyyələr Firuduna tərəf gəldilər. Firidun müqavimət göstərdi. İtəliyib onlardan birini yıxdı. Mübaşir Məmməd və Əli Əmniyyət başı gəncin qollarını qatlayıb dalında bağladılar və ağaca tərəf sürüdülər. Hikmət İsfahani ilə gəlmiş adamlardan bütün bu hadisələri diqqətlə izləyən qartal baxışlı birisi irəli yeridi. Firidunu göstərərək ərbaba müraciət elədi. Bu ağanın danışdığından siyasət iyi gəlir, dedi. Mən cəsarət edib sizdən xahiş edirəm, onu döyməyin. Onun cəzası daha ağırdır. Bu kiçik bədəni məcazatla ona layiq olduğu daha ağır cəzadan qurtarmış olarsınız. Əli əmniyyət başı əmniyələrə nə isə tapşırdı. Onlar Firidunu götürüb getdilər. Hikmət İsfahani üzünü kəndlilərə tutdu. Beşdə biri sizindir, dördü mənim. Vəssalam. Danışdıq, qurtardı. Ağay Kürd Əhmədi də burada qoyub gedirəm. Mənim vəkilimdir. Kürd Əhməd ağır nəzərlərlə sükut içində durmuş kəndlilərə baxdı. Kəndlilər qaya kimi lal, etimadsız, davamlı və yoxlayıcı nəzərlərlə onu süzürdülər.